заводы келіп мына экологиямызды құртайын деп жатыр әбден отсталый бізге керек емес деп отырмыз біз өзімізді экономиканы өзіміз көтереміз бізге только кішкене жұмыс беріңдер жағдай подождите задаете вопрос подождите не перебивайте халыққа жұмыс жоқ ешқандай ол біраздан бері айтылып келе жатқан шаруа біз екі жылдай осы зауыт жоқ осы елу бес зауыт бойынша жауап берейін бұл елу бес зауыттың тізімі бар иә. олар бойынша жұмыстар жасалып жатыр елу бес зауытта жаңағы әртүрлі алып қашпа әңгімелер бар ескі заводты экологияны құртады екен келіп сол қытайлардың өздері тек қана жұмысқа тұрады екен деген сияқты біздің өзіміздің қазақстанның заңдары бар ә, бұл инвестициялық жобалар бұл зауыттар қайта, өңдеу зауыттары жаңа зауыттар бұның то, міне тоқта толығымен елу бес заводта бұл ескі заводтың көшіруі емес бұл алып қашық әңгіме бұл жаңа зауыттар оның әзір біразды ашылып жатыр мысалы үшін әзір қараңыз мына түркістан облысында түйе сүтін өңдеу зауытын ашты әзір экспортқа шығып жатыр қытайлар ашты қытайлар ашты ол міне айтып түсіндірейін сізге мен міне міне сіз жоқ жауап жауап беремін жауап беремін жауап неге сәл сабырлық тыңдасаңыздаршы е мына не деп отыр үкіметтің вообще қолында не бар қазір бір бір не істеп жатсыңдар қанша завод ашылды соны айтыңызшы шындығын сол енді сіздерге жауап берейік та иә иә енді бір бірімізге не қылмайықшы подождите а давайте мына жаңағы айтқан неге өзіміз бұл бұл заводтардың барлығы біріккен зауыттар қазақстан э, кәсіпкерлері мен қытайдың кәсіпкерлері ортақ ашылған жобалар әрине бізде соншалықты заводты ашуға егер өзіміздің біздің одан да басқа бұл э, елде тек қана елу бес жоба емес э, іске асырылып жатқан бұдан да көп тек қана ірі жобаларды алатын болсақ жүз сексен бес жоба әзір іске асырылып жатыр бұдан басқа бұл да қазақ кәсіпкерлер бар неміс кәсіпкерлерімен біріккен бар басқа ресейдікімен біріккендер бар өйткені инвестиция тартып оны жұмыс орнын құрмасақ тек қана өзіміз отыра берсек әзір банктардың жағдайын да білесіздер басқа да мәселелерді білесіздер сол соншалықты деңгейде дүние жүзінде инвестиция тартуға жұмыс орнын құруға әзір бәсекелестік өте жоғары деңгейде бес жыл бұрынғыдай емес түсініп отырсыздар ма сол себепті біз әзір барлық инвесторларды шетелге жауаптасақ өзіміз ашсақ біздің даму ә, темпіміз әзіргідей біздің күткендей болмайды біз бәріміз сұрап жатырмыз қазір жұмыс орнын көбірек ашайық бізге салық көбірек түссін біздің әлеуметтік жобаларды көбірек жасайық деп оның бәрі жобалардың арқасында ғой түсініп отырсыздар ма сол себепті ал жаңағы өзіңізге сізге сұрағыңызға жауап берейін түйе ол түйе сүтін өңдейміз деп айтып жүргенімізге біз қанша жыл болды бір екі кәсіпкер кішігірім ашты ол тоқтап қалды істей алмастан оған тех, технология керек міне қараңыз бұл мемлекеттің мемлекеттің мемлекеттің ақшасына асылған нәрсе емес жеке инвестицияға 20 миллион долларға асылған ең ірі әзірге біздің осы орталық азиядағы зауыт бұлар өткен жылы іске қосылды 150 адамдай жұмыспен қамтылып тұрақты ең маңыздысын қараңыз маңыздысын бес мың түйесі бар сол жердегі халық Сөтін сүтін өткізе алмай жүрген қазіргі таңда сол заводқа тапсырып ол қайта өңдеп шаруа да жұмыспен қамтылып отыр тұрақты а эксперт қаша, осы сияқты ет өңдеу зауыты бар бар бар экспортқа шығарып жатыр өзіміздің сол себепті сол себепті қараңыздар бұл бір бір нәрсе жоқ былай міне былай жасақшы міне қараңыздар да әзір бір бірімізге біз бірімізге кедергі болып жатырмыз рұқсат берсеңіздер сіздер келіссеңіздер біз бір айтуға ма микрофон бар жерге біз залға үлкен залға кірейік сол жерде бүкіл сұрақтарыңызға мен жауап берейін әрбір жауап бойынша міне мен бұл жерде бір бірімізді естіп жатырмыз әзір да міне қараңыздар әрбір жоба қараңыздар мен жоқ мен түсіндіремін осы жауапты міне қараңыздар жоқ сіздердің жаңағы айтып жатқан айтып жатқан мәселе не ескі жобалар экологияға деп мен сол әрбір жоба бойынша сіздердің сабырларыңыз жетсе қанша сағат болсын айтып берейін бәрін қай жоба қайда іске асырылып жатыр керек біздің иә, заңның талабы мынандай қараңыздар заңның талабы иә. басшылық деңгейде бірінші екінші категорияда ол мысалы үшін егер Э, инженер керек болатын болса жаңағы табылмайтын мамандар от вот э, бізде қалай табылмайды мамандар бар бізде мамандар жоқ апа қамап тастаса сіз түрмеге қайдағы мамандар шығады міне сіз енді қараңыз сұрақ қойдыңыздар ма мен жауап берейін вот сосын айтыңыз мамандар жоқ дейсіз мен сіз табылмайды мен сізге мен сізге жоқ деген жоқпын мен сізге табылмайды жоқ заңның талабын айтып отырмын инженерлер жоғарғы бірінші екінші категорияда мысалы отыз пайызға дейін рұқсат дейін рұқсат етіледі бірақ әр жобаға арнайы квота беріледі ал егер төменгі деңгейде ол 90-100 пайыз тек қана заңның талабы оны қаласа да алып келе алмайды сонша массовы сол жобаға жұмыс жасауға түсініңіз ба сізді кезекпен сұрақ сіз иә. қойыңыз сұрағыңызды сіз жаңадан последний сөзіңізден бастайын заң дейсіз заң болса біздегі заводты өндірістерді неге қайтадан ашпайды біз неге қытайдан алып қытайдың заводын етеміз қытай келеді ол заводқа қытай кіреді қазақтар кірмейді қазақ жұмыс қазақ болса дворник болады біздің қазақстанда бұрын апаларымыз шай ішіп қана отыратын просто пример қазақша қазір біздің апаларымыз аталарымыз көше сыпырып жүр қайдағы заңдарды айтасыңдар айтасыңдар сондай ұя алмайсыздар ма завод әкеліп саласыздар қанша миллион қарыз біз біздің апаларымыз пол сыпырып жүр Вот вы, можете по очереди а? я хочу вам задать такой вопрос, прямой. Вот вы здесь сидите, да? Вы что, не видите, что ли, что происходит вообще в Казахстане? Кроме вот этих вот стен, вы, и кроме своей квартиры, и кроме уезда просто куда-то новых, так вы ничего не выходите видите, да? не вы задайте конкретно Я хочу вам задать вопрос. Вы говорите, что у нас денег нет. Верните деньги ворованные, которые вы своровали. Скажите, это не Назарбаев. Всем подписчикам, пусть они вернут все деньги, ворованные от наших природных богатств Казахстану. И мы сами, у нас есть свои умные люди, есть специалисты, сами будем строить. Есть у нас, которые уезжали по Балашаку. Приглашайте их, а? платите, приглашайте инвесторов зарубежных, французов, шведов, итальянцев, э, там... Э, Только не китайцев! Западных, Нет, кроме китайцев и турков. Не надо! Турки, я вам сейчас скажу, турки строили Астану. Я видела, как они строили. Они ничего не... Привозили вообще необразованных специалистов, неграмотных, они получали по 4, по 3 тысячи. У них было обеспечение жильем, питание. Получали они по 3, по 4 тысячи долларов. Нифига они не делали. Хорошо. Подождите, ни черта они не делали. Наши местные казахстанцы на 100, на 200 рублей, молодежь, в болоте, в грязи, в резиновых сапогах холоде работали. Сонда, сонда, сонда, Заражениями біздің- біріншілейді сонда біздің қазақтар. қазақтың жігіттері қандай тұқым береді, если они в таких условиях работали? Поднимали эту всю Астану кто? Казахи. А работали, ходили вот так вот э, в в богатстве, да? турки, понимаете? Ничего они хорошего не построили. А и у нас ну, как попало архитектура. Теперь я вам хочу сказать, вы здесь сидите, да, выходите и опять лапшу на уши вешаете нам без конца. Я не хочу никакого диалога, понимаете? Нам не надо никаких здесь у нас китайцев. Законы, ничего Никакие нет нам уже. не нужны здесь 55 заводов. Мы сами, мы сами будем, мы сами, мы сами будем реставрировать, поднимать свою страну. Бумагу завод не надо Прекращайте нам, нам лапши на уши вешать уже. Закон. Посмотрите, вы, вы наверное, не живете в таких трущобах, как многие люди. Я так, там же вырос. Вот, вот вы там выросли, вы не должны сидеть вот так вот в белой рубашке, галстуке, подписано. сидеть и выходить. Отказ. Вы должны Давайте ехать по улам, по а? совхозам, по колхозам, поднимать это все, сельскую промышленность. Можно я вопрос задам? Промышленность, фабрики, заводы. Откройте колхозы, совхозы. Верните вот наши деньги ворованные, которые своровал Назарбаев своровал его ну, окружение. И нечего нам тут зубы заговаривать. Представитель высшего органа нашего дайте, дайте. дайте, дайте. сапар деген жігіт зам әкім келіп тұр бұл, да оқыған жігіт сондықтан бұл, жігіт сұрап тұр не керек сіздерге деп біз керек нәрсемізді айтуымыз керек біздің керек нәрсеміз бізді назарбаев есту керек тоқаев есту керек правительство парламент түгел бізді есту керек халық халық не деп жатыр соған көңіл бөлу керек сіз арқылы біз неге сіз талап етіп отырғанымыз сол сол естісін естісіндер сол себепті мен сіздермен отырып қанша сағат болса да қандай сұрақ болса қандай сұрақ соны жеткізсек біз сізге сіздің сауаттылығыңызға сіздің оған біздің күмәніміз жоқ сіз бәрін оқып біліп отырсыз олардың программасын сіз жақсы білесіз және бізге соны тура соны жеткізіп бересіз біз интернет арқылы оны біліп отырмыз рахмет оған сізге сауаттылығыңызға әңгіме одан емес әңгіме біздің мына біздің сөзді біздің диалогты жеткізу керек жоқ аға мұны да жаңағы сіздің айтқаныңыз дұрыс бірінші сіздер жаңа сұрақ қойдыңыздар осындай бізде халықтың арасында наразылық э, болып жатыр бірінші жаңағы бұл жерде қазақтың мамандары жұмыс жасау керек екіншісі экология жағынан э, біздің э, күмәніміз бар деген сияқты дұрыс па енді сосын айтып отырсыз екінші мәселеңіз соның бәрін сіз жеткіз деп отырсыз жоғары жаққа да иә, ол үшін бізге не керек ол үшін бізге диалог керек давайте сізбен барлықтарыңыз отырайық бірінші менің ұсынысым елу бес жоқ жоқ сіз енді сіз енді сіз енді кезекпен мүмкіндік берсеңіз жауап беруге бірінші мен айтып отқаным әрбір елу бес жоба бойынша керек болса мен отырайын қаласаңыз барлығыңыз қаласаңыз жаңағы инициативный группа құрыңыз соған детально мен сіздерге айтып беремін бұл қай жерде қандай технология қанша адам жұмыс и так далее и так далее и так далее екіншісі сіздің берген екінші жоқ қараңыз егер өзіңіз ойлаңыз оны егер біз жаңа технология болатын болса қазақстанның азаматтары жұмыс жасайтын болса жұмыс жасайтын болса сіз бүкіл халықтың атынан сен құқығыңыз бар мысалы үшін қанша адам жұмыс жоқ деңіз міне қараңыз қанша жиырма мың жұмыс ашылады дұрыс па егер шынымен де ол жаңа технология болатын болса экологияға ешқандай зияны жоқ болады тоқтаңыз мен айтып берейін зияны жоқ болатын болса сол заводқа апарып көрсететін болсақ ол жердегі мыңдаған адам қазірдің өзінде екі жарым мың адам жұмыспен қамтылып отыр әрқайсысының бала шағасы бар олардың атынан сіз айта алмайсыз мынаның жұмысын жауып таста мынау дайте спросить ребята дайте спросить а сол себепті менің ұсынысым біз қазір уже жарты сағат тұрмыз ғой бір бірімізді естіп жатқан жоқпыз мүмкін болса инициативный группа құрып барлығыңыз болыңыз әр жоба бойынша мен түсініктеме берейін сосын сіздің детально ұсыныстарыңызды мен алайын соны жеткізейін қоя тұрайық жарайды жүз жетпіс миллиардтың қырық сегізін голландия нидерландыдан алды қазақстан қайда жіберді ол ақшаны қырық қырық сегіз миллиард ақша немене кетті қандай проектке ол күлпан алдық па не, істедік оны ол ол инвестициялық жобаларға салынған қаржы міне қараңыздар жоқ міне осы завод лентасын қияды фабриканың лентасын қияды істеп жатқан біреусі жоқ көріп жатқан жоқпыз бір қазақ істеп жатқан жоқ жоқ аға өйтіп осы күнге шейін ашылған заводтарға апарайық көрсетейік өйтіп голословно айта беруге болмайды істеп жатқан ба мынандай сұрақ бауырым ертең құрылтай болады жетісінде әкім қаланың әкімі келуге дайын ба қандай құрылтай құрылтай ә, жариялады ә, осы Ас- алматыда өтеді мен қазір мен қазір енді естіп тұрмын сол себепті әкімнің атынан сізге бір нәрсе айтамын біз беріңіз ақпаратты түсініс берейік жарайды, жарайды. мен мен бір талап айтайыншы халықтың атынан мына жерде жиналып 55 заводов, сколько открылись денег уже работают? Шықсан бола ма? Не, біледі, біледі, ваши, ваши сотрудники знают уже, я им сообщала.